Так, друзі, пішов процес. У київлянки пішов процес. Перший вийшов. Тільки-тільки. І одразу його треба на під інфракрасну лампу для обогріва. Там тепло, хорошо. Він зараз висохне, трошки вигріється і будемо його підкармлювати. Так, київляночка. Нашу київлянки, і хоч би хоч би хни. Обізянка своїх корми, нікого не придавила, 8 штук, так і є, більш-менш. Я вже їм ставлю предстарт, ну чуть-чуть насипаю, щоб привикали. Їм уже 20 днів, повинні вже їсти. Ну їдять не дуже. Оце ефки, вони всі кричать отак постійно. Оце іменно ефки. Другі свині не кричать, тільки ефки. Вони рот закривають тільки коли їм насипиш їсти. Все друге время вони кричать. Вон, бачите, от чого вона кричить. От просто кричить, не голодна, я її сьогодні багато утром насипав. І все одно кричить. А така, ну трошки теж є свої якби нюанси. Ну а тут а пока тихо. Нюрка пока ще ні. Молока теж ще немає, але ну, може може завтра буде порос у нюрки. Давай стріляй, київляночка. Випускай. Так, і поки у нас йдуть ну, пока йдуть опороси, поки я тут і ефком закрив їхні ротики пшеницею, можу розказати 5 минут про сарай, просять про сарай. Значить, дивіться, іменно що касається насчет сарая. Клетки, клетки 2 на 3. Ну ось клетка 2 на 3, ось клетка 2 на 3. Тобто всі клітки, виходить, у мене 2 на 3. Тут просто у нас йде, ну як, типа ремонтика, таке, ремонтуємо, робимо, підкрашуємо, підґрунтовуємо, щоб не ржавіло нічого. Ще до кінця не зробили цей кусочок потолка. Ну, це все в процесі, бо все не встигаємо, не вистачає рук на все. Ну, робимо не спіша. І, коротше, клітки в мене всі 3 на 2. Кажуть, які треба клітки для, от, для содержання на откорм. На откорм чим більше, тим лучше, а для свиноматки, для опороса 3 на 2 от, хватає з головою. І також зараз розкажу, чим кормить е, старт гровер фініш. Он у мене якраз цей. Ось, допустимо, клітка 2 ширина, 3 длина. А це отлично, сантиметрів 60 для поросят. І тут свиноматка розкрутиться, розвернеться і так далі. Це якраз нормальний, самий оптимальний варіант 2 е, на 3 для свиноматки для опороса, якщо нема станка. Якщо станки уже, так як у мене в маленькому сараї для доращування, у мене там уже станки. Так там е, в мене виходить клітка півтора на 3, чи на 2,80, чи 2,85. Вона маленька для свиноматок. Для первістки вона нормальна, для другого, третього разу клітки малі, свиноматка даве поросят у клітках менше. Також, що касається проходу. Проход не митий, ну, коротше, який є, так і є. Ще не вимили проход. Що касається проходу, ширина проходу. Е, у мене виходить, зараз ось де плітка лежить, це метр п'ятдесят і два жолобка по 25. Тобто 2 метри. Ну, мінус жолобки, е, метр п'ятдесят. Зараз, мабуть, буде виходити порося. І коротше, е, проход метр п'ятдесят. Отличний. Чого отличний? Вон стоїть тачка для навоза. От я спокійно їду, навоз зібрав, розвернувся і їду далі. Якщо я не сам в сараї, нас два чоловіка, ну я, допустим, і Віка, ми не толкаємося, не де нічого. Я тачкою в одну сторону не заїжджаю задом, в другу передом. Обично їздю. Тобто місто по центру должно бути нормальне, щоб не толкатися. От іде опорос, там, допустимо, Віка займається опоросом, я щось друге роблю. Ілі там ну, куча моментів і варіантів. І проход должен бути широченький, хоча б там ну, не менше метра. Клітки, я вже сказав, 2 на 3. Клітки для откорма. Чим більше, тим краще. Ну, 2 на 3, от, 4 е, штуки це саме оптимально, якщо здорові особі, 4 штуки в такій клітці 2 на 3 нормально. А ну, а маленькі, понятно, більше. Також станки для опороса. Це станки для опороса. Спрашую, що це за кліточка у вас. Це станки для опороса. Свиноматка їх не давить. І ось вона рожає, вона в мене така бешененька, ну підривається така, ну якби неспокійна. І вона рожає, спокійно обслужує, вона не придавлює поросят. Я поросятка забрав, посадив, зараз підсушу і потім сюди її до хай смокче молоко. І все. Е, свиноматку хорошо вколоть, проколоть, лічить, ну і так далі. Обслужує свиноматку. І вона, саме головне, не так давить поросят. Ось свиноматка з поросятами. Вона придавила в перший перший день, по-моєму, двох, я вже й не пам'ятаю, двох чи трьох, скільки їх було, там хто дивиться, напомніть. Ну, а ті всі живі, здорові. Піратіка прокалуємо далі. У нього все одно ось він. Трошки дибає на ногу. вон. Е, Кожен день колем укол і мажемо йому ногу. Думаємо, буде все нормально. Поросята вже живенькі, живенькі такі, ну, нормально. І що ще? По по теплоті. Теплота, якщо сарай тут повністю загружений, ну що всі клітки ці і всі клітки друга сторона. В сараї жарище зимою, при мінус 15 і більше. В сараї жарко. Якщо в мене ось сарай, скільки тут Раз, два, три, чотири, п'ять свиноматок і одна кнопа. Тобто, ну, пустий сарай. Я дві витяжки закрив. На витяжки задвижки треба робити, щоб були. Витяжок чим більше, тим краще. І желательно, щоб були задвижки. От мені зараз треба тільки одна витяжка. Я зараз ту закрию, а цю відкрию, бо там вже опорос почався, ту закрию, а цю відкрию. Ну а так чередувати. Потолки треба, щоб були теплі. Якщо потолок буде теплий, ну і сарай більш-менш теплий, конденсата у вас не буде сарай. Тут а я отоплення передумав робити, того, що він теплий. Що там не вилізло ще? Ще ні. Ну зараз вийде. І е, Сарай ну, сараю цей такого типу теплий. У мене сарай два профліста, внутрі снаружи, ой, снаружи і внутрі два профліста. Потім 10 см пінопласт і два утеплителя з отражателем. Ну, можна без отражателя. Це подложка для ламіната. Не пам'ятаю, 5 чи 7 мм чи сантиметр з двох сторон. Тобто отлично. Всі вікна з холодильника. За сараєм треба дивитися. Ось, бачите, от клітки вони були всі чорні. Опороси пройшли, повимивали всі стіночки, все чисте. Так само тут. Це все було чорне. Віка повимивала все це, за всім треба дивитися. І почала вже Е, підґрунтовувати. Ось, бачите, ґрунтує не за. Тому що там вона то попісяє, то покакає, то е, облизує, то гризуть. І воно все має свойство ржавіти і гнити, згнивати. Якщо за ним всім дивитися, воно згнивати так сильно не буде. Ну, я думаю, це понятно. Бак я зробив отак, на 330 літрів, по-моєму, чи 350. Отлично, води вистачає. Там в мене за стінкою скважина, йде просто со скважини шланга, і воно так гусьок, ну як обично. І ось я включив у розетку, набрав і все. Ось так. Думаю, так об'яснив, розказав. Нюрочка піднялася. Оце в мене зараз пройда пороситься, київлянка пороситься і нюрка. І потім в мене вже там місяця 4 опоросів не буде. Я ж опять за ці 4 місяці наведу тут порядок і так стараємося, якби, щоб все було е, комінфо. Також по корму. Чим кормить поросят? Я е, не знаю, як ви дивитесь за каналом. Я ці ролики прошу зиму все время випускав. Як кормить поросят. Ось в мене навіть со старих відосів пооставалося от, з прошлого року, 26.11. О, год назад. Пооставалося, як робити е, корм. А тут я щось вважав, все щось висчитував, я не А, це стоїмость, по-моєму, вважав, да. Стоїмость 100 кг корму. Значить, дивіться, по кормежці. Це що у нас тут? Соя 17. Це це 100. А, це гровір. Значить, поросята, які е, маленькі, тобто от отйома до 30 кг. Кормите їх стартом. Старт іде білкова мінеральна вітамінна добавка, тобто БМВД продається в мішках 25% на 25% кидаєте 75 зернової. Зернова може бути як ячмень, кукурудза, так і пшениця, що у вас є. І кормите. Починаєте не з 25%, а з 20%. Що тут не випало ще? Оп, опа, вийшло. Вийшло. Зараз будемо розбиратися. Так, вийшло порося, то просто відвлікся трохи. Убрав порося. Запоросом я ажіотажа не ділаю там ото е, треш-контент, такого нема. Лопорос як опорос, воно стріляє, приймає і ложиться під лампу. Значить, по старту ви поняли. Ось у мене гровер. Ось гровер. 70, Це якщо ви використовуєте е, соєвий шрот і премікс. Ось гровер. 79 зернової групи в кого що є. Соя, шрот або макуха. 17 кг, премікса 4 кілограма. І ось же написано, це 100 кг готового корму. Ось гровер. А старт продається БМВД, стартоніть на БМВД. Воно краще, ніж ви самі зробите. Стартове БМВД і зернова група і даєте порося. Порося е, родилося. І от як моїм там 20 днів, я їм підсипаю потрошку предстарта. Теж продається готовий, предстарт вже в гранулках. Ну, я там стараюсь його дробити, даю не в гранулках, а вже дроблене, щоб мельче було. Вони тоді, ну, вроді би, як мені кажеться, краще починають їсти. А там хто як хоче, так і робіть. І все, от готовий корм продається предстарт о 20 дня. А як я їх заберу, треба переводити на старт. Старт купили БМВД. Нема ніяких секретів, нема ніяких букетів. Старт ви узнали, гровер ви узнали. Ну а на фініші дивитесь самі по свиням, уменшили сою. Даєте не 17, а 12 там, чи 10, чи 15. Кожен рішає по-своєму. Ось пройшов год, а я так само і, грубо говоря, і кормлю. Там плюс-мінус, ну, понятно, в мене тільки пшениця. Такі ролики є, їх куча на каналі. А в мене покажеш поросят, дай рецепт корму. Як наче щось воно в людей поміняється, і завтра вони почнуть кормити моїм рецептом корма, і в них свині попруть зразу по 10 кг в день рости і так далі. Ні, це повний бред. Це все починається з самого початку. Ось воно родилося, должно їсти предстарт. Їдять хорошо предстарт, потім переводять у нас старт. Старт я розказав, як робити на БМВД. І со старта ну, со старта можете різко перепригувати на гровір. Воно е, Старт те саме, що і гровір, тільки менше йде премікса і менше йде е, сої. Тобто там постійно не треба переводити. Зразу перескочили і все. Ось і відповів я, чим кормить. Хто зрозумів, той зрозумів. І по сараю теж розказав і показав. Сарай. Отлічний, я ним довольний. Це вже яка в нас друга буде зима. По-моєму, друга зима. Да, Друга зима, першу зиму він простояв недостроєний, другу зиму ми вже держали набитий. Це вже буде третя зима, як сарай существує. Кричали мені, як я строїв Багато хто і є блогери свиноводи, ляже в першу ж зиму не ліг, стоїть і все крепше і крепше становиться. Тому якби, вже люди поняли цей, цю фішку і вже так особо не пишуть після сараїв і тому подобне. Ну а раніше, звісно, часто писали ляже, приляже і так далі. Що він стояти не буде, він в тебе упаде. Ось в мене, допустимо, сарай. А це в мене сарай, сарая виход. Тут у нас... Та не бійся, бой. Це теж дві клітки. Ось клітка. І і оце клітка. От, Буде Новий год, а в мене все вже наряжено. З прошлого года нічого не розбирав. Тут ми поросяток, хвостики, зубки, мубки. Піратіка кожне утро я забираю сюди в ящичок, садю, мажемо йому його передню ножку і прокалуємо амоксицилін або від аптеки нам дали ще ось такий енрофлоксоцин сказав таке, ну, ми то те, то те, коротше. Може хто з вас що знає, то підскажіть. Отак. Це клітка обична 2 на 3. І це клітка 2 на 3. Просто що тут проходу ж нема, ну виходить так. Опорос іде, світ є. І дядя Гена в мене на поготові. Якщо що, зразу витягуємо, включаємо, бо опорос іде, це саме основне, щоб були інфракрасні лампи. Да, дядь Борь. Борі в нас вже, якщо я не ошибаюсь, лет 5. Чи 6 тобі Борь, скільки ти год? Це ж де дома порося, ж може яке там не виживе, щоб йому кинули. Любить поросят. Ну ми йому не даємо, він таке. Хвостики дуже любить, як купіровка йде. Оце хвости, це його, я не знаю, це як чорна ікра хвостики маленьких поросят. Ну, коротше, так, друзья І також погодка у нас брячка, і все мокре, грязь, постройки нічого не йде. І сьогодні дощ був з утра. І, Та і от не так давно був дощ. Ну, зараз нема на даний момент. Коротше, приймаємо порос. Так, друзі, ну вечірнє управління. Е, по опоросу. Опорос пройшов хорошо. Ось вона як лягла, пороситься, так і не вставала, так і лежить. Жде своїх хрущів. Поросят 11 чи 12. Вони вже їли пару разів. Вот такие поросята. И есть одна вообще мелко-мелко, кнопа, чекнопик. Будем выпускать. Ну вот, друзья, вроде бы трошки разбирается, кому куда. Ну еще так особо. Давай, иди сюда. Иди сюда. Іди сюди. Крикливі. Пискляві. Кнопу туди запустіть напередки. Іди сюда вирішиш. Давай. О. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, восемь. А, двенадцать штук, да. Двенадцать. Все, вроде бы так иди туда. Уже поняли, что надо робити. Ну, короче, коротше, отак. А кнопа, вон, вона, її на, на передній треба посадити. Кнопу, на передній сосок туди, на нижній. Ну чого ти туди лізеш, кнопа? А ти йди сюди. Поспляві такі. О, отак. О. Так. Ну, вроде бы так. Не забывайте ставить пальчики вверх. И всем пока. Кажи, Борь, пока. Кажи. Кажи пока.